побег додому із вдасться на вирости. Міняв смисл, давати смисл, куда тут іпач, любовь дана, і всічку решта, лече дасть нам, і всяка грашка, а вода. inside spirit Spirit is still spirit I pull it out And the sun's so mad I just still mine Serce Dostateś ty Góra rozprać Baj Serce уреш, дай сърце, не знаеш ти кога да спреш, дай сърце, не знай, не ще умреш, дай сърце, не знаеш ти кога да спреш, дай умреш. Силни аплодисменти за Андрей! Робот. Робот метати ну, сцена. что Чоловік тут мало ясно. Сім'ю присвятиться. Беркігам Йоробро! Всім мстишся, и я мечту, не знаешь, как всем богам Прилично с нашим Лесом безгрешен, город много, Полетался свято. Я хуйня, что сырена, Дымбайный сыплазыч, Близко точно твой брат. Я хуйня, мы с ума, А значит, он